Հայաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում 2023 թվականի մարտի 4-ից 5-ը կայացավ IPSU վարկածով powerlifting-ի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Առաջնությանը մասնակցեցին 10 երկրի 300-ից ավել մարզիկներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մարզիկները։ Եվ այս անգամ անքը ել ավելի սկզբունքային դարձրեց պայքարը Բաղձալի չեմպիոնության համար։ Հայաստանի powerlifting-ի հավաքականը մրցավայր էր մեկնել ՀՊՖ նախագահ, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Սարյանի գլխավորությամբ։ Այս համառոտ տեսանյութով կարող եք վայելել մեր հզոր մարզիկների հաջողած ելույթներն ու ամենադիտար ժամփայերը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում։ Thank you. side of the Good. ალექსიდან ახლავს დემოში კარგად გორიჟე ერთადება Thank you. 이가가 공화주의원에서도 비교를 잡아보세요. Lucy Garcia, Junior, Rekon Dura, Pabeka Rukami Rekon Dura, from Junior. Sakınlar Kulübü Yolları'nın kategorisi Özde Sam Muhammed. Kaçaktan Nane, Kaçaktan Harun Nane Özde. Durdur. Leon Malagato, senhor do comunicado. Eles reduziram E que agradeça os meus amigos. Jordan Turkey Welcome House Bastos Mediterranean Paprika Republic Red Gold Mirror Sizi Mediterranean Kaçakan Ara Direkt Jordan Turkey Welcome Thank you. Ինչպես տեսակ, հայ մարզիկները պատով ներկայացրեցին մեր երկիրը այս կարևորագույն ստուգատեսում։ Իվանշոց մեդալները ավելի արժեքավոր դարձրեցին նաև գրանցված ռեկորդները։ Ռեկորդներ գրանցեցին Արախաչատրյանն ու Ռուդիկ Ավդալյանը։ Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ավակականը նորից ու նորից ապացուցեց, որ մենք ունենք փառահեղ սերունդ։ Իսկ ՀՊՖ ամբողջ անձնակազմը նախագահ Գագիկ Սարյանի գլխավորությամբ վերստին փաստեցին որ չեն խնայում ջանքու երանդ մեր երկրի սպորտային ճակատում հաղթանակների գրանցման եւ միջազգային հարթակներում պատվով ներկայանալու համար։ Ընդհանուր աշխարհքում Հայաստանի հավաքականը զիջեցնում է Վրաստանի հավաքականին, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը։ Շնորհավորում ենք մեր մարզիկներին գրանցած արդյունքների համար։ Ես սպասում նրանց հաղթական վերադարձին մարտի 22-ից 26-ը Լեհաստանի Շեդես քաղաքում կայանալիք XPC վարկածով Եվրոպայի առաջնությունում։